ウエストが気になる方は一緒に10回行いましょうはい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回、ウエストしっかり効く、マウンテンクライマー応用編 を紹介しようと思います。今回の最大のメリットとしては、外腹斜筋にしっかり効きます。で、通常のマウンテンクライマーより負荷が上がりますんで、しっかり外腹斜筋に効くということになります。で、まずメリットとしては、体幹がしっかり鍛えられます。で、外腹斜筋がしっかり効きます。そして簡単に行えるというとこです。デメリットとしては、手首が少し負荷がかかるので、痛い場合があります。で、腕がね、少し 曲がった状態で行いますんで、まあ、腕の力が弱い方は、もしかすると結構腕がきついかもしれません。では、やり方を紹介します。えまず通常のマウンテンクライマーっていうのはですね、まあ、肩の下に手をついて、肩幅で、プッシュアップの体重をとって、腰から下を左右ねじっていくんですけども、まあ、これは半分有酸素運動的なエクササイズになってくるので今回はゆっくりしっかり外腹斜筋に 効くやり方になります。で、外腹斜筋ってですね、やはりちょっと鍛えにくくって、腹筋でひねるとか、重りを持ってサイドレイズとか、あとサイドプランク、こういったのとか、まあ、あるんですけども、やはり収縮させた方がやっぱり効きますので、今回は外腹斜筋メインで効かしていきます。では、手はですね、通常通り、肩幅の肩の下です。これで足を閉じて腰が反れないように しっかりお腹を締めた状態でスタートです。こっから、両肘少し曲げてですね、できるだけ遠いところに足を持っていきます。通常はこれぐらいです。これをぐーっと持っていきます。反対も一緒です。通常はちょっとひねるだけですけども、ひねったらぐーっと遠くに持っていきます。それでここを使っていきます。足を遠くに持っていくほど効きます。 いった感じで一緒に左右1回、合計10回ほどゆっくり行っていきましょう。呼吸はですね、片方で息を吐き切って戻ったら吸う。息を吐き切って戻ったら吸う。吐く時にはお腹をしっかりシューッと引っ込めてください。では、一緒に10回やっていきましょう。はい、まず腰のチェック。反れないように締めて、お尻を締めて、いきます。 だはい、お疲れ様でした。どうでしたか ?10 回、結構きついですよね。1回ずつがゆっくりなのに、息がしっかり上がります。今回はね、外腹斜筋にしっかり効いてると思います。外腹斜筋使った次の日っていうのはですね、意外とウエストがキュッと締まってます。ですのでね、まあ、10回ですけども、やってみてもらえたらと思います。 本日のおさらいなんですけどもたったの10回で外腹斜筋にしっかり効きます負荷がしっかり上がってますんでまあ、しっかり効くということになります。まあ、デメリットとしてはね、手首に少し負担がいったと思います。まあ、タートルも手首少しね、痛めてるんで痛い、痛いかなって感じなんですけど、まあ、またね、治ると思います。で、腕がね、少し疲れてるかもしれません。まあ、しっかりね、メリットは体幹、外腹斜筋。で、しっかりね、まあ、早くしたりしない動きがゆっくりなので、息さえしっかり吐いておけば、 しっかりね、簡単で行えると思います。ということで、本日はマウンテンクライマー応用編ということで、外腹斜筋をしっかり使ってきました。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。SNS されてる方は、ぜひぜひシェアの方もよろしくお願いします。ご協力お願いします。本日もありがとうございました。